Astăzi vreau să-ți improvizez despre a stimula. Inspirația vine de la workshopul din seara asta de parenting al Oanei Popa, o găsești pe Copii Minunați, uh, pe site-ul ei. Și ce să zic, uh, este un... Uh, ne-a întrebat ce, care credeți voi că sunt stimul din viața noastră de dimineața până seara. Și Răspunsurile noastre au fost uh, ceasul uh, atunci când te trezești, uh, sunetul apei de la baie, când ești pe stradă, automobilul, sunetul traficului, copilul care plânge și așa mai departe. Și zice, cât credeți voi că ne influențează viața acești stimuli? Și ne-am spus, mult, nu, 10%. Wow! Și întrebarea a fost unde, se, unde sunt cei 90%? Și Oana spune că cei 90% reprezintă reacția noastră la acești stimuli și că puterea este la noi, nu la acești stimuli. Și uh, mi se pare foarte tare pentru că uh, nu mai pot da vina pe trafic că mă enervează ca să-mi schimbe toată ziua, ci reacția mea că mă enervează traficul atât de tare uh, face ca să mi se schimbă starea, să mi se schimbe starea în ziua respectivă. Asta e un mic exemplu. Și m-am gândit că a stimula ar trebui să fie mai conștientizat de către mine, de exemplu, și să mă stimuleze mult mai mult reacția mea sau nereacția mea la stimulii din exterior. Tu ce părere ai? Ceau!